उसके शहर में यारों मुझे रुकने दो कि उसके शहर में यारों मुझे रुकने दो यह मेरी आरज़ू है मुझे एक दफ़ा उसे जी भर के देखने दो